¿Cansado de tratar de ahorrar con tu cuenta de banco? ¿Cansado de las numerosas trabas que te ponen las entidades bancarias a la hora de manejar tu propio dinero? Siempre se puede poner el dinero bajo el colchón, pero ¿podrá usted dormir tranquilo así? ¿Desea formar parte del engranaje que crea su dinero y así garantizar la seguridad de este? Entonces, las criptomonedas y su minería son para usted. EcoCoin es para usted. El creciente interés de la población joven en el medio ambiente ha hecho que las monedas verdes como Cardano hayan aumentado hasta 25% su valor, viéndose así recompensadas. En la misma línea que Cardano, EcoCoin es una criptomoneda verde que se posicionará como una de las principales gracias a su escalabilidad sostenible. EcoCoin logra sortear todas las dificultades energéticas que hasta ahora traían consigo las criptomonedas. Mejor que la famosa Bitcoin, que requiere un consumo similar de energía que toda Noruega, o cuyo consumo energético solamente en China cuya principal fuente de energía es el carbón, supera al consumo de energía general para todos los usos de la República Checa. EcoCoin, con sus novedosos y eficientes nuevos algoritmos Proof of Stake, pretenden que al igual que hace Ethereum al usarse frente a los Proof of Work, reduzca su consumo energético asociado hasta el 99.5%. Es cierto que el sistema de criptomonedas es mucho más sostenible de por sí que el entramado financiero actual, es mucho menos que la reserva del valor oro. Ecocoin favorecerá la sostenibilidad al fomentar la minería apoyada sobre energías renovables, al dar un 5% más de comisión a los mineros que usan estas energías en la creación de cocoins. Con la novedosa tecnología blockchain se garantiza que tu dinero te pertenece a ti y a nadie más. EcoCoin is for you at the modest price of a cleaner future. EcoCoin. Get informed, be aware, take action. EcoCoin. Call 34 546 546 546.